درود رفقا انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست با یک کلیپ آموزشی دیگه و یک کلاس آموزشی دیگه با یک درس بسیار مفید و ارزنده در خصوص کلمه یا لغت بسیار پرکاربرد و یا فعل بسیار رایج و پرکاربرد تیک در انگلیسی ما در این درس عبارت ها و جملاتی که خدمت شما تقدیم میکنیم و براتون کاملا توضیح میدیم پس طبیعتا یادگیریش مثل آب خوردنه فقط تنها چیزی که لازم داریم اینه که درست تمرین کنید شما تا به عبارتها و جملاتی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه بتونید مسلط بشید یه موضوع دیگه بچه ها این که فراموش نکنید اگر میخواید کلیپ های بعدی و آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو دریافت بکنید کانال رو subscribe بکنید و با فشردن آیتم notification جزء اون دسته از عزیزانی باشید که کلیپ ها به دستتون برسه و بتونید از اونها مطلع بشید. بسیار خوب بپردازیم به کاربرد و استفاده از فعل و لغت بسیار اساسی تیک در انگلیسی. Take a bus. Take a taxi. Take a bus. Take a taxi. Take a bus یعنی یک اتوبوس بگیر یا take a taxi یعنی یک تاکسی بگیر و در واقع یعنی اتوبوس سوار شو یا تاکسی سوار شو اگه دیرت شده تاکسی بگیر یا اتوبوس سوار شو سریع بیا پیش من take a bus take a taxi یک اتوبوس یا تاکسی بگیر take a bus take a taxi Take a bus. Take a taxi. Take it easy. Take it easy. Take یعنی بگیر. بردار. It اون موضوع. Easy یعنی آسون. take it easy یک اصطلاحه یعنی سخت نگیر ساده بگیر آقا انگلیسی خیلی ساده است با انگلیسی مثل آب خوردن پس شما هم take it easy سخت نگیریدش ساده بگیرید تا ساده باشه حالا چیکار بکنیم که ساده باشه کاری نداره این کلاس آموزشی رو باید دقیقا باهاش مثل یک کلاس واقعی برخورد کنید تمرین کنید چجوری در قسمت کامنت عبارت ها و جملاتی که خدمت شما بیان می رو بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا در ذهنتون بمونه جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم Take it easy ساده بگیر سخت نگیر Take it easy Take it easy Let us take a look Let's take a look let us یعنی به ما اجازه بده یا خیلی مخفف یا مختصر let's یعنی اجازه بده یا بیا فلان کار رو بکنیم کدوم کار take a look take یعنی برداشتن یا گرفتن و در اینجا take a look یعنی یه نگاهی انداختن let's take a look یعنی بزار نگاهی بیاندازیم یا بزار نگاهی بیاندازم بزار یه نگاهی بکنم ببینم ماجرا چیه ماجرا اینه که باید در قسمت کامنت شرکت کنید در تمرینات اگر میخواهید یاد بگیرید جمله و عبارتمون اینه با هم مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم let's take a look let's take a look May I take a rest? May I take a rest? May I یعنی آیا ممکنه من یه کاری رو بکنم؟ خیلی معدبانه است. چیکار کنی؟ Take a rest. Rest یعنی استراحت کردن. Take a rest یعنی استراحتی بگیرم. استراحتی به این بدن بدم. خدا قوت به اونایی که خسته شدن ابتدای کار تازه اولشه May I take a rest؟ یعنی آیا ممکنه من استراحتی بکنم؟ استراحتم بکنید بعد از استراحتتون این کلیپ رو که میبینید فراموش نکنید باید در تمرینات شرکت بکنید اگر میخواید یاد بگیرید جمله و عبارتمون اینه با هم مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم May I take a rest؟ آیا ممکنه من استراحتی کنم؟ May I take a rest؟ May I take a rest? Take off your cap. Take off your cap. Take off یک فعل عبارتی با take. Take off یعنی برداشتن مثلا برداشتن کلاه از سر. Take off همچنین یه تیکاف داریم که هواپیما تیکاف میکنه بلند میشه از زمین شما رو ببره به سمت سرزمین آرزوهاتون پس یکی از معانیش همینجاست یعنی بردار از سرت بردار یا اون هواپیما از زمین بلند میشه تیک آف یور کپ کپ یعنی کلاه تیک آف یور کپ یعنی کلاه تو بردار به احترام مثلا تیک آف یور کپ کلاهت را بردار تیک آف یور کپ تیک آف یور کپ Take some aspirin. Take some aspirin. aspirin یعنی آسپرین. تو فارسی میگیم آسپرین. Take یعنی بردار یا در اینجا یعنی بخور مصرف کن. سام مقداری یا تعدادی. Take some aspirin. چند تا آسپرین بخور اگر سرت درد میکنه. امیدواریم که بلا از شما عزیزان به دور باشه. Take some aspirin. چند تا آسپرین بخور. Take some aspirin. Take some aspirin. Let us take a break. Let's take a break. Let's یعنی بیا یا اجازه بده یه کاری رو بکنیم Take a break یعنی استراحتی داشته باشیم Break یعنی break که سر کلاس های دانشگاه داشتید Break یعنی شکستن و استراحت کردن در اینجا Take a break یعنی یک استراحتی داشته باشیم Let's take a break یعنی بیا استراحتی بکنیم یک استراحتی داشته باشیم جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم برای اینکه خوب یاد بگیریم Let's take a break بیا استراحتی بکنیم Let's take a break Let's take a break. Take a deep breath. Take a deep breath. Take a breath یعنی یک نفس کشیدن. Breath یعنی نفس و take a breath یعنی یک نفس کشیدن. Deep یعنی عمیق. Take a deep breath یعنی یک نفس عمیق بکش. یه نفس عمیق بکش انرژی بگیری. اینجوری <sighs> خب نفس عمیق کشیدیم انرژی گرفتیم حالا با هم می نویسیم در قسمت کامنت و با صدای رسا تکرار می کنیم Take a deep breath یک نفس عمیق بکشید Take a deep breath Take a deep breath Did you take a bath? Did you take a bath? Did you حالت سوالیه و با did حالت گذشته سوالی شده با فعل کمکی did did you یعنی آیا شما یه کاری رو کردی کدوم کار take a bath take a bath یعنی دوش گرفتن یا حمام کردن Did you take a bath؟ یعنی آیا شما حمام کردی؟ آیا دوش گرفتی؟ بدن تمیزه یا نه؟ <laughs> Did you take a bath؟ آیا حمام کردی؟ آیا دوش گرفتی؟ Did you take a bath؟ Did you take a bath؟ How long does it take? How long does it take? How long یعنی چقدر طولانی یا چقدر زمان Does فعل کمکی It on take در برداشتن یا صرف شدن How long does it take یعنی چقدر طول میکشه قرار انگلیسی یاد بگیریم چقدر طول میکشه آقا خیلی طول نمیکشه ولی باید تمرین کنی اگر بدون تمرین بخوای یاد بگیری نمیشه عزیز دلم طول میکشه ولی از روش ها و تکنیک هایی که بهتون داریم یاد میدیم خیلی سریعتر میشه چجوری همین جملات و عبارت هایی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید How long does it take چقدر طول میکشد How long does it take How long does it take? How long will it take? How long will it take? How long یعنی چقدر زمان چقدر طولانی will برای بیان زمان آینده it اون چیزه take در برداشتن how long will it take اون کاره که مثلا میخوای برای من انجام بدی چقدر طول خواهد کشید اینجوری بیان میکنیم how long will it take چقدر زمان خواهد برد یا چقدر طول خواهد کشید how long will it take how long will it take It won't take so long. It won't take so long. It won't مخفف it will not یعنی برای بیان آینده ساده و به صورت منفی که مختصر شدهش میشه it won't take در برداشتن so long so در اینجا یعنی این چنین یا خیلی long طولانی it won't take so long زیاد طول نخواهد کشید it won't take so long it won't take so long Please take this seat. Please take this seat. Please لطفاً تیک گرفتن this این seat صندلی Please take the seat. لطفا این صندلی رو بگیرید. جای ما رو خالی کنید. جای ما رو کسی نگیره. در دل شما. <laughs> لطفا جمله و عبارتمون رو با هم می نویسیم در قسمت کامنت و با صدای رسا تکرار می کنیم. Please take the seat. لطفا این صندلی را بگیرید. Please take the seat. Please take the seat. Will you take a check? Will you take a check? Will you یعنی آیا شما یه کاری رو خواهی کرد حالت سوالی و آینده ساده take یعنی گرفتن a check یعنی یک چک یا چک کردن take a check یک کالاکیشن یعنی چک کردن چیزی will you take a check یعنی آیا شما چک خواهی کرد مثلا پرونده منو که برات فرستادم چکش خواهی کرد will you take a check آیا شما چک خواهید کرد will you take a check will you take a check take anything you want Take anything you want. Take یعنی بردار یا بگیر. Anything یعنی هر چیزی. You want. تو میخوای. Take anything you want. هر چیزی که میخوای بردار عزیز دلم. از این درس هر چیزی که دوست داری بردار یاد بگیر در قسمت کامنت بنویس با صدای رسا تکرار کن و صدای خودتو ضبط کن با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کن. اگر اشتباهی داری بتونی پیداش کنی و رفش کنی. کلاس آموزشی رایگان در اختیار شماست. چرا استفاده کنی؟ آقا یک بار برای همیشه انگلیسی رو یاد بگیر. جمله و عبارتمون اینه با هم مینویسیم و تکرار میکنیم. Take anything you want. هر چیزی که میخواهی را بردار. Take anything you want. Take anything you want. Will you take me there? Will you take me there? Will you یعنی آیا تو یه کاری را خواهی کرد؟ چی کار؟ take یعنی برداشتن می مرا there آنجا take me there یعنی منو ببری اونجا اونجا که خودت رفتی خیلی جای خوبی بود will you take me there آیا تو مرا به آنجا خواهی برد عزیز دلم منو میبری اونجا ای ای ای وای وای وای will you take me there مثلا میگه من یه دونه گربه دارم روپایی میزنه بعد طرف میگه will you take me there آیا مرا به آنجا خواهی برد وای وای وای وای Will you take me there? آیا تو مرا به آنجا خواهی برد؟ Will you take me there? Will you take me there? I have to take medicine. I have to take medicine. I have to یعنی من باید یه کاری رو انجام بدم. چیکار؟ take medicine medicine یعنی دارو take medicine یعنی دارو مصرف کنم آقا بلا از شما به دور باشه I have to take medicine من باید دارو مصرف کنم اگه دارو مصرف نکنم همینجوری دیوونه میمونم I have to take medicine من باید دارو مصرف کنم شما چطور شما هم باید دارو مصرف کنید یا نه برای اینکه داروتون رو بدیم خدمتتون داروی شما اینجاست تمرین شما با این درسه در قسمت کامنت همین عبارت و کل عبارت و جملات که تو این درس تقدیم میشه رو در قسمت کامنت بنویسید اگر واقعا میخواهید یاد بگیرید با این درس باید کشتی بگیرید هر جمله هر عبارت رو باید انقدر خوب کار بکنید انقدر خوب تکرار کنید بیان کنید تا عین آب خوردن بتونید بیانشون کنید جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم I have to take medicine من باید دارو مصرف کنم I have to take medicine I have to take medicine. Take a look at this map. Take a look at this map. Take a look یعنی یه نگاهی انداختن به کجا؟ at به this این map نقشه. Take a look یه نگاهی بیانداز at this map به این نقشه ما اشتباه اومدیم راهمون رو اشکالی نداره از این به بعد با انگلیسی مثل آب خوردن راهمون رو درست میریم آقا چه جوری بریم درست کاری نداره در تمرینات شرکت کنید این کلاس رو جدی بگیرید همه درس های انگلیسی مثل آب خوردن رو از این به بعد جدی بگیرید طبق روش تمرین کنید بدون شک نتیجه خواهید گرفت جمله و عبارتمون اینه بینویسیم و تکرار میکنیم Take a look at this map یک نگاهی به این نقشه بیانداز Take a look at this map. Take a look at this map. Take care of yourself. Take care of yourselves. Take care of yourself. Take care of yourselves. Take care یعنی مراقب بودن مراقب چی بودن of از yourself yourself یعنی خودت yourselves یعنی خودتان برای اشاره به جمعه take care of yourself یعنی مراقب خودت باش عزیز دلم و وقتی که میخواید به حالت جمع اشاره کنید میشه take care of yourselves مراقب خودتون باشید جمله و عبارتمون اینه می نویسیم و ضمن اینکه مراقب خودمون هستیم تمرین می take care of yourself take care of yourselves مراقب خودت باش مراقب خودتان باشید. Take care of yourself. Take care of yourselves. Take care of yourself. Take care of yourselves. Take whichever you want. Take whichever you want. Take یعنی بردار یا بگیر. Whichever. Whichever یعنی هر کدام. You want تو میخوای هر کدومو که میخوای بردار هر جمله و هر عبارتی که از این درس میخوای و انتخاب کن در قسمت کامنت بنویس البته توصیه انگلیسی مثل آب خوردن به شما اینه که اگر میخواید خوب یاد بگیرید همه رو بنویسید با صدای رسا تکرار کنید ببینید که این بچه های دیگه دارن کار میکنن تمرین میکنن و ازشون بپرسید چقدر رشد کردن Take whichever you want هر کدام را که میخواهی بگیر یا بردار Take whichever you want Take whichever you want. I will take the yellow one. I will take the yellow one. I'll take یا I will take یعنی من برخواهم داشت. کدومو؟ The T-H-E yellow زرد one یک yellow one یعنی اون زرده اون یکی زرده the yellow one یعنی اون یکی زرده که مخصوصه و من و تو میدونیم کدوم یکی منظورمه I will take the yellow one من اون یکی زرده را برخواهم داشت I'll take the yellow one I'll take the yellow one I'm going to take a bath. I'm going to take a bath. I'm going to یعنی من قصد دارم یه کاری رو انجام بدم. چه کار؟ Take a bath. دوش بگیرم. هموم کنم. پس take a bath میشه هموم کردن، دوش گرفتن. I'm going to یا I'm gonna take a bath یعنی من قصد دارم که بروم دوش بگیرم. آقا برو دوشتو بگیر ولی بعد از دوش گرفتنت باید بیای بشینی پای تمرین من این حرفا سرم نمیشه باید تمرین کنی انگلیسی رو با هم یاد بگیریم باشه آقا قبول جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم I'm going to take a bath من قصد دارم که بروم دوش بگیرم I'm going to take a bath I'm going to take a bath Take a taxi to the hotel. Take a taxi to the hotel. Take a taxi یعنی یه تاکسی بگیر. Take a car یعنی یه ماشین بگیر. Take a bus یعنی یک اتوبوس بگیر یا اتوبوس سوار شو. به کجا؟ To the hotel. Hotel یعنی هتل. اما چرا تأکید کردیم روش؟ دلیلش اینه که تلفظ درستش رو اکثر بچه ها اشتباه میگن یعنی میگن هتل اشتباه استرس روی بخش دوم یعنی روی تی هتل یعنی هتل تو the هتل یعنی به اون هتله که مد نظرته Take تاکسی taxi to the یک تاکسی برای رفتن به هتل بگیر Take تاکسی taxi to the hotel Take تاکسی the Take as many as you want. Take as many as you want. Take یعنی بردار یا بگیر. As many as یعنی به اون اندازه ای که you want تو میخوای. take as many as you want هر چقدر که میخوای بردار آقا اینجا درخت دانشه آقا اینجا باغ آلوچه دانشه باغ آلوچه انگلیسی مثل آب خوردن عبارت ها و جملات رو تا جایی که میتونید بردارید تمرین کنید خوب یاد بگیرید باشون کشتی بگیرید بچلونیدشون و خوب مسلط بشید بهشون چجوری در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید هر جمله و هر عبارتی رو که با صدای رسا تکرار کردید رو با موبایلتون با دستگاهتون ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید بریزید دور این ترس و حراس رو بریزید دور این خجالت رو یک بار برای همیشه یادش بگیرید آقا از این ساده تر واقعا دیگه نمیشه جمله و عبارت مونینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم take as many as you want هر چقدر که می خواهید بردارید take as many as you want Take as many as you want. Why don't we take a taxi? Why don't we take a taxi? Why don't we یعنی چرا ما فلان کار رو انجام نمیدیم مثلا کدوم کار take a taxi یه تاکسی نمیگیریم چرا آقا خسته شدیم پاهامون خسته شد آقا چرا یه قرص نمیدی به ما که انگلیسی رو فوتاپ بشیم نمیشه عزیز دلم قرصش از این ساده تر دیگه نیست باید تمرین کنی همونطور که زبان مادری تو یاد گرفتی تمرین کردی بارها بیان کردی تا بهش مسلط شدی پس همینجا همین جملات و ها رو تمرین کن مسلط میشی شک نکن به حرف انگلیسی مثل پردن گوش بده بدون شک موفقیت در انتظار شماست جمله و عبارت مونین با هم می نویسیم و تکرار می کنیم Why don't we take a taxi? چرا ما یک تاکسی نمی گیریم؟ Why don't we take a taxi? Why don't we take a taxi? It doesn't take very long. It doesn't take very long. It doesn't take یعنی اون چیزه خیلی در بر نداره. Very long یعنی خیلی طولانی. It doesn't take very long یعنی خیلی طول نمیکشه. اون کاره که سپردی من برات انجامش بدم خیلی طول نمیکشه. نگران نباش. It doesn't take very long. خیلی طول نمیکشد. It doesn't take very long. It doesn't take very long. Let us take a picture here. Let's take a picture here. Let's یا let us یعنی به ما اجازه بده یا بیا فلان کار رو بکنیم. کدوم کار؟ take a picture picture یعنی عکس take a picture یعنی یه عکس بگیریم here اینجا عجب منظره قشنگیه تو عزیز دل در حال تمرین پس یک عکس هم از خودت بگیر یادت باشه این روزا رو که در حال تمرین بودی و یک روز بهش خواهی خندید آقا من داشتم تمرین میکردم انگلیسی مثل خوردم به ما میگفت که داریم یاد میگیریم روزی مسلط میشیم ما همش بهش خندیدیم اما با تمرین بهش میرسی و موفق میشی شک نکن Let's take a picture here. بیا اینجا یک عکس بگیریم. Let's take a picture here. Let's take a picture here. What number bus do I take? What number bus do I take? What number یعنی چه شماره ای باس اتوبوس do I take آیا من باید بگیرم یا آیا من باید سوار شم What number bus کدوم اتوبوس اتوبوس شماره چند و Do I take آیا من باید سوار شم برم مثلا به فلان دانشگاه یا فلان هتل What number bus do I take اتوبوس چه شماره ای را باید سوار شوم What number bus do I take What number bus do I take You should take my advice. You should take my advice. You should یعنی شما باید یه کاری رو انجام بدی کدوم کار Take my advice Advice یعنی توصیه Take my advice یعنی توصیه رو بپذیری ما هم به شما توصیه میکنیم آقا تمرین کن آقا این کلاس رو جدی بگیر و در نهایت میگیم You should take my advice شما باید توصیه من رو قبول کنید از ما گفتن ما خدمت شما عرض میکنیم آنچه که وظیفهمونه خواه پندگیر خواه ملال جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت برای تسلط و یادگیریمون می نویسیم با صدای رسا تکرار می کنیم. You should take my advice. شما باید توصیه مرا قبول کنید. You should take my advice. You should take my advice. Take good care of yourself. Take good care of yourself. Take care یعنی مراقبت کردن یا مراقب بودن قبلا گفتیم Take good care یعنی خوب مراقب باش از چی؟ Of yourself از خودت عزیز دلم خوب مراقب خودت باش چه جوری بگیم اینو؟ میگیم Take good care of yourself از خودت خوب مراقبت کن Take good care of yourself Take good care of yourself Do they take care of the dog? Do they take care of the dog? Do they یعنی آیا آنها یه کاری رو کردن؟ کدوم کار؟ Take care مراقبت کردن of the dog The dog یعنی اون سگ مشخص که داره در موردش صحبت میکنه Do they take care of the dog؟ یعنی آیا آنها مراقب سگ هستند؟ Do they take care of the dog؟ Do they take care of the dog? How long does it take by bus? How long does it take by bus? How long does it take یعنی چقدر طول میکشه چقدر زمان میبره by bus با اتوبوس به جای باس میتونید بذارید airplane, train, taxi, car هر چیزی میتونید قرار بدید پس how long does it take by bus با اتوبوس چقدر طول میکشد how long does it take by bus how long does it take by bus Do you know which way to take? Do you know which way to take? Do you know یعنی آیا شما میدونید which کدام way راه to take باید انتخاب بشه باید برداشته بشه قدم بگذاریم در اون راه Do you know which way to take آیا میدونی که کدوم راه را باید رفت ما به شما میگیم راه انگلیسی مثل آب خوردن چون راه علمی یادگیریه چون راه اصولی یادگیریه باید تمرین کنی قرص و شربت و دارو موثر نیست در یادگیری انگلیسی عزیز دلم باید تمرین کنی در قسمت کامنت با هم شرکت میکنیم مینویسیم با صدای رسا تکرار میکنیم اعتماد به نفسمون رو میبریم بالا نشون میدیم که ما جسارت بیان یک جمله انگلیسی رو داریم در قسمت کامنت می نویسیم خودمون رو نشون میدیم با صدای رسا که تکرار کردیم صدای خودمون رو ضبط میکنیم و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه میکنیم به خودمون اثبات میکنیم که آقا من میتونم جمله های انگلیسی رو بگم بیان بکنم شمایی که این کارو نمیکنی فکر میکنی که بلدی عزیز دلم قربون چشمات برم شما فکر میکنی همین جمله رو بگو ببینم بلدی نه هنگ میکنی چون تمرین نکردی آقا تمرین کنید خواهش میکنیم اگر میخواید یاد بگیرید تمرین کنید عزیزان دل جمله و عبارتمون اینه با هم نویسیم و تکرار میکنیم برای اینکه یاد بگیریم Do you know which way to take؟ آیا میدانی که کدام راه را باید رفت؟ Do you know which way to take? Do you know which way to take? How long does it take on foot? How long does it take on foot? How long does it take یعنی چقدر زمان میبره چقدر طول میکشه on foot foot یعنی پا on foot یعنی با پا پیاده رفتن How long does it take on foot با پای پیاده چقدر طول میکشد How long does it take on foot How long does it take on foot May I take a rest for a while? May I take a rest for a while? May I یعنی آیا ممکنه من یه کاری بکنم؟ کدوم کار؟ Take a rest. Take a rest یعنی استراحت کردن. For a while. While یعنی مدتی. For a while یعنی برای مدتی. May I take a rest for a while? آیا ممکن است من برای مدتی استراحت کنم؟ May I take a rest for a while? May I take a rest for a while? I had to take care of that baby. I had to take care of that baby. I had to گذشته I have to یعنی من باید یه کاری رو میکردم در زمان گذشته take care مراقب باشم of that baby that baby یعنی اون بچهه I had to take care of that baby من باید مراقب آن بچه می بودم I had to take care of that baby I had to take care of that baby Take this medicine after meals. Take this medicine after meals. Take medicine یعنی دارو مصرف کردن. This medicine یعنی این دارو. Take this medicine. این دارو رو مصرف کن. After meals. Meal یعنی وعده غذایی. Meals یعنی وعده های غذایی. After بعد از. Take this medicine after meals. این دارو را بعد از وعده های غذایی مصرف کنید. Take this medicine after meals. Take this medicine after meals. Who will take care of the baby? Who will take care of the baby? Who یعنی چه کسی یا چه فردی will take care مراقب خواهد بود. Who will take care of the baby? چه فردی از بچه مراقبت خواهد کرد؟ Who will take care of the baby? Who will take care of the baby? Why don't you take the day off? Why don't you take the day off? Why don't you یعنی چرا فلان کار رو انجام نمیدی؟ کدوم کار؟ take off در اینجا یعنی مرخصی گرفتن take the day off یعنی اون روزه رو مرخصی بگیری مثلا یه روز سختیه و نمیتونی از پسش بر بیای پیشنهاد میده Why don't you take the day off? چرا آن روز را مرخصی نمیگیری؟ Why don't you take the day off? Why don't you take the day off? I would rather walk than take a bus. I'd rather walk than take a bus. I would rather یا I'd rather یعنی من ترجیح میدم چیکار بکنم؟ walk قدم بزنم than تا اینکه take a bus اتوبوس سوار شم. خیلی هم خوب. I'd rather walk than take a bus. من ترجیح میدهم راه بروم تا یک اتوبوس سوار شوم. I'd rather walk than take a bus. I'd rather walk than take a bus. Please don't take pictures here. Please don't take pictures here. Please لطفاً don't take pictures. عکس نگیرید. Here اینجا. Please don't take pictures here. لطفاً اینجا عکس نگیرید. Please don't take pictures here. Please don't take pictures here. When did the wedding take place? When did the wedding take place? When did یعنی چه موقع اتفاق افتاد در زمان گذشته did گذشته دو فعل کمکی the wedding wedding یعنی اون جشن ازدواجه take place یعنی رخ دادن برگزار شدن When did the wedding take place? عروسی چه موقع برگزار شد؟ ما رو خبر نکردین چرا؟ When did the wedding take place? عروسی چه موقع برگزار شد؟ When did the wedding take place? When did the wedding take place? Would you please take my picture? Would you please take my picture? Would you please یعنی لطفاً میشه یه کاری رو انجام بدی درخواست معدبانه است چقدر عالی Would you please چیکار کنی؟ Take my picture عکس منو میگیری Would you please take my picture آیا میشود عکس مرا بگیرید؟ چرا نمیشه عزیز دلم؟ قطعا میشه عکس تو بگیرم به شرطی که تمریناتت رو خوب انجام بدی در قسمت کامنت بنویسی و با صدای رسا تکرار کنی تا خوب یاد بگیری جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم Would you please take my picture? آیا می شود عکس مرا بگیرید؟ Would you please take my picture? Would you please take my picture? You should take care of yourself. You should take care of yourself. You should یعنی تو باید یه کاری رو انجام بدی. چی کار؟ Take care. مراقب باشی. Of yourself. از خودت. You should take care of yourself. تو باید مراقب خودت باشی. You should take care of yourself. You should take care of yourself. Could you please take me back home? Could you please take me back home? Could you please یعنی آیا لطفاً میتونی یا آیا لطفاً میشه یه کاری رو انجام بدی؟ کدوم کار؟ take me back منو برگردونی به کجا home خانه take me back home یعنی مرا برگردانی به خانه خریدم انجام دادم آقای راننده could you please take me back home آیا می توانید لطفا مرا به خانه برگردانید could you please take me back home could you please take me back home I do not need you to take care of me. I don't need you to take care of me. I don't need یعنی من لازم ندارم you که شما to take care of me که مراقب من باشی من مراقب خودم هستم تو هم مراقب خودت باش I don't need you to take care of me من به تو نیاز ندارم که مراقبم باشی I don't need you to take care of me I don't need you to take care of me. I will take care of your children tonight. I'll take care of your children tonight. I will take care یعنی من مراقب خواهم بود از چی؟ Of your children از بچه های شما Tonight امشب I will take care of your children tonight من امشب مراقب بچه های شما خواهم بود. I'll take care of your children tonight. I'll take care of your children tonight. I always take a bath before going to bed. I always take a bath before going to bed. I always یعنی من همیشه take a bath دوش میگیرم before قبل از going to bed رفتن به رخت خواب I always take a bath before going to bed. من همیشه قبل از رفتن به رخت خواب دوش میگیرم. I always take a bath before going to bed. I always take a bath before going to bed. I think it is time for me to take a break. I think it's time for me to take a break. I think من فکر می کنم it's time وقتشه for me برای من to take a break که استراحتی بکنم آقا خدا قوت خسته شدیم و میگیم I think it's time for me to take a break فکر کنم زمانش رسیده که من استراحتی بکنم. I think it's time for me to take a break. I think it's time for me to take a break. Mori made a promise to take me to the movies. موری made a to take me to the موری یعنی فردی به نام موری made a promise. Made a promise یعنی قولی داد. Make a promise یعنی قول دادن در زمان حال و made a promise یعنی یک قول داد. to که take me مرا ببرد. تو the movies به سینما. Movies یعنی سینما در اینجا. Movie یعنی فیلم و movies منظور سینماست. Mori made a promise to take me to the movies. موری به من قول داد که مرا به سینما ببرد. Mori made a promise to take me to the movies. Mori made a promise to take me to the movies. خدا قوت آفرین بر شما دمتون گرم که با انگیزه و با تلاش در تمرینات شرکت کردید هر عبارت و هر جمله در این درس رو در قسمت کامنت برای رشد اعتماد به نفستون و جسارتتون در قسمت کامنت نوشتید و با صدای رسا تکرار کردید صدای خودتون را ضبط کردید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کردید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا کنید و در حقیقت طبق همین روشی که دارید مشاهده کنید. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان آرزوی ما در تیم انگلیسی مثل آب خوردن برای شما و خانواده محترمتون تندرستی است خوشی و خورسندی در هر کجای دنیا که هستید